ассалаумағалейкум құрметті ағайындар қазақ кезет ютуб арнасы телеарнаның былықтары жөнінде мен қысқаша ғана айтып өтейін қысқа әрі нұсқа ретінде ә, жарнама мағынасы мысалы жарнама ә, мен өзім телеарнаға қарамаймын телеарнаға жоқпын қазір қазір ешкім қарамайды ғой телеарнаға халықтың көбісі қазір ә, кішкене біздің қазекеңдер оянып келе жатыр иә әлі бар диванда жатқандар диванда жатып алып пікір қалдырып ана жерден э, мен батырмын мен анаумын мынаумын деп жаңағыдай ондайларға да айтарым ояныңдар кішкене ояныңдар жан жақтарыңа қараңдар көздеріңді ашыңдар тіріліңдер ә, э, тұрыңдар диваннан тұрып бірге әрекет жасайық ең құрғаны осылай әлеуметтік желіге шығып айтайық диванда жатқан батырларға айтарым жарайды жарнамаға айтатын болсам мысалы жалпы қазақстан телеарналарында кинолар болсын танымдық ақпараттық мысалы тағы да сол сияқты бағдарламалар барысында жарнама өтетіні белгілі жарнама өтеді кез келген жарнама жарнамасыз өтпейді ә, сол жарнамалардың мағынасына мысалы мән беріп көрдіңіздер ме өздеріңіз мысалы мен айтып шын мәнінде сол жарнамалар телеарналар үшін негізгі табыс көзі үлкен табыс көзі тіпті асыраушысы десе де болады ә, кішкентай жарнамалар миллиард миллиондаған миллиардтап кіріс әкеледі телеарнаға мысалы жалпы елімізде отандық өнімдер жоқ емес біздің елімізде отандық өнімдер жоқ емес қой мысалы қымыз шұбат айран деген сияқты өндірісте бар соларды өндіретін өндірісте бар өзіміздің қазекеңдер мойындамаймыз просто иә yeah. Ә, жалқаулығымыз да бар бірақ жалқаудан бұрын мынау біздің сұмбилік ыыы ә, жұмыс істетпейді әрекет еткізбейді кәсібімізді жауып тастайды енді көтеріліп бара жатқан кәсіпкерлерге мүмкіндік бермейді кәсібімізді жауып тастайды бұл сұм билік не деген ақымақ сұм деймін да өзінің қазағына сатқындық жасап отқан тек дамыту көбейту мәселесіне келгенде мысалы қиындықтар туындайды иә жас кәсіпкерлер туралы сөз қозғамасақ та мысалы түсінікті мүмкіндік жоқ әрине ары қарай өз өнімдерімізді мысалы жарнамалауға мүмкіндік бермейді бұл сұм енді менің айтатыным телеарна туралы жаңағы телеарнадағы жарнама туралы мысалы қазақстанның кез келген телеарналарында ә, айдаладағы мысалы иә шетелдің мысалы айдаладағы ә, нағыз зиянды сусыны біз ішіп жатырмыз ғой қазір кез келген тойларда болсын кез келген э, отырыстарда жиын жаңағы жиналыстарда мысалы иә жиын үйдегі жаңағы отырыстарда кока коланы дамылсыз жаңа ішеміз кока коланы сол кока коланы дамылсыз жарнамалайды бұлар бұл телеарна кока коланың жарнамасы болып жатқанда мысалы сол коланы көрсеткенге дейін қазақтың ұлттық тағамдарын көрсетеді өткенде көріп қалдым қарай бермеймін ғой мысалы жарнаманы көріп қалдым ә, кез келген телеарнада мысалы қазақстан ұлттық арнасы хабар Э, ктк әсіресе отыз бір менің жауым отыз бірінші канал көрсетеді жарнаманы оған дейін кока коланы көрсеткенге дейін қара алдайды да қазақты мысалы алдайды қазақтың ұлттық тағамдарын көрсетеді мысалы айтып өтетін болсам қуырдақ бәліш деген сияқты ең соңында келіп кока коланы айтып бәрін бүлдіреді кока коланы айдаладағы нағыз зиянды сусын соны айтып бәрін бүлдіреді қараңыз енді қараңыз көктем келіп жаңа үмітпен пен мерекелік көңіл күй әкеледі ал кока кола дастарханыңызға мерекелік сән береді Балау мен кока кола мереке деп қосынай анамның мәнісі мен кока кола ғажап дәм самса одан да күшті жоқ жоқ чебурек самса қуырдақ өте күшті ал біздің ет жүздеген лайк жинайды кока коланың жарнамасы бойынша жарнама барысында яғни басында сол коланы көрсеткенге дейін қазақтың ұлттық тағамдарын көрсетеді мысалы қуырдақ бәліш деген сияқты жарнама әдемі де тартымды ал ең соңында кока коланы айтып бәрін бүлдіреді сол коланың орнында біздің қымызды неге қоймасқа қымыз мысалы шұбат айран деген сияқты өзіміздің сүт сүттен жасалатын біздің ұлттық тағамдарымызды неге қоймасқа құрметті ағайындар бұл телеарнаның былықтары ақша үшін мінекей ақша үшін коланы жарнамалайды бұлар өйткені неге кола бәленбай миллиардтап әкел миллиард миллиондаған миллиардтаған бұларға кіріс әкеледі бұлар еліміздің бұл сұмбиліктің телеарналары еліміздің болашағын халыққа пайда әкелетін мысалы болашағын ойлап жатқан жоқ өзінің қалтасын ойлап жатыр қалтасын қалтасын ақша жаңағындай әкеле берсе екен бұлар миллиондап төлей берсе екен иә бұл шетел шетелдің арқасында біз өсіп жатырмыз дамып жатырмыз деп ойлайды өйткені сұмбилік соларға үйретіп жатыр солай сұмбиліктің өздері жемқор өйткені жемқорлар мен ұрылар яғни мынау ұрылар жемқорлар сатқындар басқарып отырған мемлекетте біздің болашақ жоқ ағайындар сондықтан әрбір қазақ осылай әлеуметтік желіге шығып инстаграм болсын фейсбук желісі болсын мысалы телеграм болсын ә, арнасы болсын кез келген қазақ шығып өзінің ә, жаңағы несін ең құрғанды деймін да өзінің жаңағы талабын айтсын қазір елімізде болып жатқан заңсыздық әрекеттерін айтсын диванда отырған батырларға айтарым менің э, шығып митингке шығып батыр болмаса да айтсын 21 бірінші ғасырда дамып жатқан заман дамып жатқан заман деп айтамыз бірақ біз қазақстанымыз артта кетіп бара жатыр ғой құрметті ағайындар мынау оның бірден бір себепкер біздің ұры билік біздің елімізді халқымызды қазақстанымызды құртып жатыр кедей қылып мінекей кез келген қазақта несие Э, жағдайы жоқ үйсіз күйсіз бейшара болып жүр қазақтар көбісі мынау э, сұм билік ұры билік бәрін құртып жатыр енді мен айтарым сұм билік ұры билік деп енді э, құлақтарына алтын сырға шулап жатқан шығар құлақтары бейшаралардың ә, негізі халыққа қызмет ету керек қой олар өздеріне емес өздерінің қалтасы үшін емес шенеунік ағаларымызға айтарым менің айналайын ағалар көкелер әкелер аталар қойыңдар сай жемқорлықтарыңды қойыңдар ғалымжан ибрагимов деген кісі жемқорлықтан қалай ә, мемлекеттен өзінің елінен жерінен ә, иә ә, мынау ұлтынан айырылғанын қалай айырылғанын мысалы күрттер қазір мемлекет жоқ оларда бір білемірден, бір көрген жігіті мен бір камазбен бір бидай алып баратыр бауырым өзбексің ба, түріксің ба, күрдсің ба, несің несің деді руың не ұлтың не дедім жаңағы жігітке сен күрдімін деді өзің не өзіңіз кім боласыз мен айттым осы төле бидің ұрпағымын осындай осындай дедім сіз бақыттысыз ғой дейді ей құдайға шүкір ал саған біреу күн бермей жатыр ма саған біреу жұмыс бермей жатыр ма сенің құқығың шектеп жатыр ма жоқ барлығы жақсы екі үш камазым бар екі үш үйім бар әйелдерім бала шағам бар мал басым бар бірақ сол балам біреу де бір күні сұрақ қойды дейді әке орыстардың россиясы бар көшем десе көше алады өзбекстанның өзбекстан өзбектердің өзбекстаны бар көшем десе көше алады біздің гүрдістанымыз қай жақта деп десе мен картаның қай жерінен көрсететінін білмеймін дейді неге сондай болды деп сұрамайсыз ба дейді маған жаңағы көрген жігіт сұра десең сұрайын енді көңіліңе келмесе деп осындай жемқор бола берген кез сол замандарда ерте замандарда қарыз ала берген жан жағындағы мемлекеттерден әбден қарызын құтыламағаннан кейін аналар келгенде жерлерін есептеп қарызымды бермесең жерімді аламыз деп жан жақтан жаңағы жерін бөліп алып өздерін тәуелді қылып қойған сол елдерге қаңғырып жүр күрттерің бар жаңағы толып жатыр ғой сондай ұлт халқы мемлекеті жоқ ұлттар толып жатыр құрметті ағайын бауырлар құрметті әсіресе құрметті шенеунік мырзалар мен сіздерге айтарым жемқорлықтарыңды тыймасаңдар еліңнен жеріңнен халқыңнан ұлтыңнан дініңнен айырыласың ағайын мен сіздерге соны айтамын тыйыңдар кішкене тыйыңдар жемқорлықтарыңды қойыңдарсай халықты ойласаңдарсайшы е толып жатыр ғой ана жерде үйлер толып жатыр е беріңдер астанада толып жатыр ғой үйлер үйсіз күйсіз жүрген астанада толып жатыр адамдар қазақтар мысалы е үйлерді толып жатыр ғой бір бір бастарыңда бір бір бастарыңда э, төрт бес үйден бар төрт бес үйден не деген масқара халыққа таратыңдар беріңдер құрметті ағайындар кешірім өтінемін мен агрессияға қатты салынып кеттім бұларға енді еріксіз жының келет, осындай былықтарына еріксіз жының келет, мынау ұры биліктің былықтарына бұлар ә, жүр ана кеше э, журналистер көтеріп жатқан көрінеді журналистерді сыйламайды бұлар журналистер э, негізі халықтың несі болу керек қой а журналистер өздерінің де құқықтары бар мысалы ә, жаңа айта алатын а кейбір журналистер айта алмайды өздерінің құқықтарын айтқанынан шыға алмайды анау жаңа ә, э, айтқанды ғана орындайды өздерінде мысалы сана сезімдерінде ми жоқ жазат жазады болды анау айтқан несін жаңағындай жоғарыдан бұйрық келеді сол бұйрықты оны орындайды бітті мысалы журналист ол негізі Э, қоғамдық пікір қалыптастырушы шығармашылық тұлға құрметті ағайындар оның жұмысы қоғамда болып жатқан өмірді айту жазу және көрсету оның басты міндеттері бұқаралық ақпарат істері осы журналистер арқылы жүзеге асады мысалы халық тыңдау керек журналист халыққа әлеуметтік белсенділік таныта мысалы шындықты ашуы керек танытып халықты пікіріне ойына мақсатына мұқият назар аударып отыру керек халықтың пікіріне яғни халықтың шынайы өмірінде не болып жатқанын мысалы қандай өзгерістер болып жатқанын соның бәрін журналист айқын көрсетуі керек қазақстан республикасының бақ туралы заңында мысалы жиырмасыншы баптың бесінші тарауында көрсетілгендей журналист ақпараттар ақпараттарды іздеуге және оны таратуға құқылы дейді митингтерде және жалпы қоғамдық топтарда наразылық іс шараларда қатысып өз қызметін атқаруға құқылы дейді бірақ оған мына сұм билік әсіресе біздің құқық қорғау органдары полиция бар жаңа кмб бар мүмкіндік бермейді айтуға ә, таратуға ақпарат мүмкіндік бермей жатыр өйткені шындықпен бұлар қас анау ұры сатқын назарбаевтан бастап титтей кішкентай құттақананы дейін мысалы шындықпен қас биліктің жаңағы ә, үкіметте жұмыс істейтін біздің көкелеріміз ағаларымыз сондықтан бұлар айтқызбай журналистерге құрметті қазағым құрметті қазақ елі құрметті журналистер мен сіздерге айтарым еліміздегі шындықты айтыңыздар сіздер халықтың адамысыздар журналист блогерлер ә, халықтың адамысыздар халыққа ашық және еркін ә, түрде жариялау керек айту керек елімізде не болып жатқанын шындықты айту керек жемқорлардың әрекетін әшкерелеу керек биліктің жемқорлық әрекетіне сатқындық әрекеттеріне мен қарсымын құрметті қазағым қазақ kz ютуб арнасы сіздермен бірге қолдап ә, демеу білдіріп отырыңыздар ә, біз сіздермен біргеміз халықпен қашанда санасамыз эфирде амандықта кездескенше құрметті ағайын сау саламатта болайық аман болыңыздар